ဆောင်လူငယ်များမှာစီလုံးကြီးအရာများနဲ့ပေါင်းစုခိုင်မာစွာထောင်သိမြေကူညီမှာတာရင်နာရေးရှည်ဆုံးမရခါဘာသာရေးလူမှုရေးအမြဲစင်ထမ်းရွယ်မှာအမျိုးပုံကိုဆောင်နေတာတို့ဘာသာရေးရှည်မှာဒီတန်ရေးကိုတို့ထမ်းဆောင်သွားမှာ အများကျိုးရွတ်သေးဘူးရဲ့ပရာဟိတအကျိုးဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်များပါပရာဟိတအကျိုးဆောင်မောင်မဲများမှာတို့ချစ်တဲ့ဘာသာသာသနာထိုးရှိရမှာသာဝစဉ်ထိန်အနေမှာဓမ္မဒါနအစဉ်မြဲဖြန့်ဝေ ရှင်တော်များဟောကြားခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးပါစိတ်မာတရေတရားနာရှင်းကြံကနေပါဘာသာသာနာရေးမှုတို့လည်းမနေကြပါအများကျိုးထမ်းရွက်သွားမယ်ပရာဟိတအကျိုးဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်များ ခန္ဓာအကျိုးတော်ဆောင်ကြီးပါ အကျိုးတော်ဆောင်လေးပါအကျိုးတော်ဆောင်လေးပါအကျိုးတော်ဆောင်ကြီးပါရရှင်သူပါလားမရွေအမျိုးသားတွေနှင့်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါသာဝရရှိဆောင်ကသာဝရအမြဲအကျိုးတော်ဆောင်သွားမှာ စင်မြေကူညီမှာတာရင်နာရေးရှည်ဆုံးမရခါဘာသာရေးလူမှုရေးအမြဲစင်ချမ်းရွယ်မှာအမျိုးကုံကိုဆောင်နေတာတို့ဘာသာရေးရှည်မှာဒီတန်ရေးကိုတို့ထမ်းဆောင်သွားမှာအများကျိုးရွတ်တယ်ဖို့လေပရာဟိတအကျိုးဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်များ စဉ်ထင်ရနေမှာဓမ္မဒါနအစဉ်မြဲဖြန့်ဝေက ရှင်တော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးပါစိတ်မာတရေတီအောင်သာချင့်ကြံကနေပါဘာသာတာရဏရေးမှုတို့လည်းမနေကြပါအများကျိုးထမ်းရွက်သွားမယ်ပရာဟိတအကျိုးဆောင်အကျိုးတော်ဆောင်အကျိုးတော်ဆောင် ရဲ့ကျိုးရကျိုးဘာသာသာသနာကျိုးတွေ့ထောင်စဉ်နှစ်နာခန္ဓာကျိုးတော်တော်ကြီးပါအကျိုးတော်တော်လေးပါအကျိုးတော်တော်ကြီးပါအကျိုးတော်တော်လေးပါရဲ့ရှင်သူဘာသာမရွေအမျိုးသားတွေနှင့်မျိုးသမီးတွေလည်းပါထာဝရရှိဆောင်ကထာဝရမြဲတဲ့အကျိုးတော်ဆောင်သွားမှာ